Hello wapendwa, karibuni katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hello, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Na video yangu ya leo nitaenda kuonesha jinsi ya kustaili hii suruali hapa. By the way, sijui jina hii suruali kwa Kiswahili, sijui zinaitwa kubana na kuachia. Please naomba niambie jina kwa Kiswahili au sijui inaitwa miguu ya tembo. I'm not so sure. <laughs> naomba uniambie hapo kwenye comment section. Mimi najua zinaitwa flare pants and let's get to the video Asanteni sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Kama umeenjoy hii video, usahau kunipa like, usahau pia kuniachia comment yako hapo chini, ni staili gani ambayo wewe umeipenda, na pia share hii video na marafiki zako, na kitu kingine, subscribe kwenye hii channel kama hujasubscribe, na tutaonana kwenye video nyingine. Bye bye.